निकला बाएं से तू गुजरी दाएं से मैं निकला बाएं से तू गुजरी दाएं से मेरी नजर का एंगल पैन हो गया ओए कुड़िए ओए कुड़िए ओए कुड़िए मैं तो तेरा फैन हो गया ओए कुड़िए मैं तो तेरा फैन हो गया